так, друзья, новый парализатор. Потому что мій той старый парализатор в Андреї. Я решил взять себе новый. Номер телефона по паралізаторам оставлю під відео. Зовуть його Саня, він сам їх робить і сам продає. Ціна 2000 гривень. Трошки подорожав. І спитуємо новий паралізатор. Так, тут получается 66 и 7 и 5 и меньше 48. Будем быть на 48. Вес кілограм 108. може більше. Ножичок вложу тут. Подальше його. Підходите, льонь. Отак. Там розчехвостили, обпалив, заніс сюди. Лежить, будемо зараз <clears throat> розбирати. Нам тут удобніше розбирати. Ну, діло не, не к розборки. Хто із опитних свиноводів скаже, який був точно вес. Бо я не важив, а так на вас, ну, думаю, 170. Зараз я кину один задок на віси. Так, а ну, Вікторія, покажи, що ноль. На віси кину задок. І може хтось з опитних скаже скільки весу. Двадцять кілограм 515 грам. Ну це з галяркою і сальцем. Сало сало із один задок уже розібрав, тоненьке. Так що, хто примерно, як думає, який вес? Бо я зважувати не став, бо і ролик не знімав, як опалював, тому що не до цього. І кстати, хто хоче дивитися продовження, під відео заходьте там синій шрифт, нажимайте на цю ссылку і перейдете на те відео і додивитесь до кінця, як я е, параліком бив. Ну це кому інтересно. В основному кому не інтересно, не переходять. Так, ну що, погнали далі. І насчет паралізатора дуже дуже ефективно, легко і просто. По, по паралізатору, хто думає брати, я вам скажу, беріть, не пожалієте, тому що ну, дійсно вещь хороша. Була раніше, це ще до війни, ціна 1550, ну а зараз 2000 гривень. Ну воно ну, понятно, время таке. Це я думаю багато хто знає. Саня робить ці паралізатори, тобто дуже вообще хорошая штука. Я сам он вырезал из задки. Ось місто, де він входит ось як, ну нормально, вообще отлично. На маленьких, на маленьком току хватило і головою. А ну а якщо вже здорова свиноматка чи там сам по себе здоровый то конечно надо на здоровый ток, потому що лучше як лучше. Бо можно не взять Ну як візьме, ну и будет стоять недвіжимий, але ну, буде стояти. Не так, що там не візьме, що ви загнали, а він буде бігати. Ні. Так само. Просто що. Ножи осталось тільки отакої модифікації. Тих і, е, і, і зогнуте лезвія нема вже і не буде. Я тоді ж казав, що вже їх не буде. Ну, є другі. Кстати, часто спрашивають, як дзвонять за ножи, що типа, а якщо у вас маленькі ножи? Маленькі ножи такої же фірми і такого ж качества. Довго у нас їх не було, тепер скажу є. І зараз навіть покажу. Ось типа отакі. Це теж прислали показати. Ось отакі. Трамантіно, Бразилія. Це для дому. Картошка, мартошка, ковбаска, бутербродики. Це трошки длинніший варіант. А це а це коротіший. Ну це взагалі такий. Ну, як раніше колись, я пам'ятаю, ще в дитинстві у нас вдома такий був маленький, ми картошку ним чистили. Ну а це такий ось. А для сравнення оцей такий. Так що кому маленький треба, вже появились. Небагато, але ну, є. Тоже представитель позвонив, каже, нате вам по три штучки. Оце ж позапечатував і каже, покажіть, може кому надо. Так що насчет ножів таких і отаких. І також і також насчет мусатів. Бо той раз е, казали, от він не показав мусат. Мусат треба обов'язково. Дві-три тушки підводити треба. Або навіть після одної тушки можна підвести пару разів. Як підводить, просила, покажи як. Якщо ви не вмієте, так як я неопитний і ви такі самі, можете уперти просто так на край стола, куди хочете. І на себе. Градус делайте 30 градусів. Отак, потім наоборот. Потім отак. Можете просто так. Раз, два, на себе отак. Можете у себе. Раз. І отак два. Раз. Два. Ну, а я взагалі буваю отак просто. Ну. Ну, рука ну, набивається, ви не думайте, у вас теж через пару місяців отак будете точити і, і будете казати, що все хорошо. Мусар це не на пільню. Пилку ним не точить, це для подводки ножей. Тут е, напилення, я так розумію, или хром, щось таке. Мусат тоже есть. Фирма Трамантино, Бразилия. Звонить кому що надо. Ну і ждемо новинку. Буде новинка. Ну сказали вроді би в октябрі. Буде новинка, я потім покажу, куди його все це положити. Буде новинка, я потім покажу новий ножик. Так, ну а тут так. І от я підвів і все, працюю далі. Мусат треба по-любому, без мусата ну не те воно. Я теж одне время просто ну, новий був, пользувався все время новим, а потім чувствую, що не те вже. Не так воно. І отак ви ж так само вдома не спішалось, як я. Самі будете таки займатися розділкою. От, куди мені спішити? Я з вами базікаю і своє діло делаю. Не спіша, потихеньку, без спішок, без фанатізму. Це ми обираємо шию зразу із відбивними. сразу от киски их отделаем, потому что не надо. Так. Прикладемо на бок. вот Так, так тут у нас трошки накапало, выпил Де накапало. Ну, як, як не знаю, як бритва. Я б теж під все показав би, ну, во-первых, як відео знімаєш, воно ну, трошки не те, ну все одно напрягає, время забирає більше. А так, зараз тим більше дядь Саня, я знаю, должен приїхати з утра ну, воно не до відосів, щоб повністю весь процес знімати. Тільки я буду більш свободний. І потім покажу вам уже конкретно, як ну, як я делаю від начала до кінця. Просто зараз не та ситуація. Пожалуйста, ось. Весь процесик. І сюди його на охлажденку. Тепер следующий. Вот так вот дурнушку делаем и начинаем дальше. Убираем оцю другу. Тяжова. Така труба хороша. Ну а дальше вже топорні діла. Топором уже доробимо все. Все, все вроді би так розібрав, аккуратно все зложив і и быстро пошмаляю сало і все. Якась деревяшечка попала. И начинаем П-п-п-п-п. Ну давайте задки. Я особо так не не я не виравнюю так, щоб красиво були края. Так, нарізаємо і все. Кстати, насчет сала. Уже похолодало. Ми все время там відправляли, хто хоче попробувати чи що. Е, э, відправляли новою почтою сало. Хоч таке тонке, хоч почерьовок, ну і м'ясо бувало відправляли. А літом ми не відправляли. Поки жара була, ми взагалі не відправляли нової почти. Поэтому кому надо дзвоніть по цьому ж телефону, де і ножи. Це моя жена Вікторія. Заказуйте, вам вас запише і будемо в следующий раз убирати. І вам відправимо новою почтою. За сало лучше проплачуйте наперед. Бо ще хтось не забере, ми відправимо, воно пропаде, ну самі розумієте. Тобто закази приймаються. І за ціну теж так само дзвоніть. Спрашуйте ціну і заказуйте. Ну, ціна в нас не дорого. Можна навіть сказати, да. Ціна отаке 80, ну ось отаке 80. От, отаке саме. 80. Почеревок сейчас будем нарезать 100, 45. 145. Біля шиї воно тугеньке на запікання одіє. От тут біля шиї. Його віддільно вбираємо. Оце 80. По 80 гривень. Я знаю сало по 200 по почерьовок. Ну, у нас така цена. Це спина. От. Сейчас тут вирізати зразу щось попалося. Обрезкой. Ось спинка, два куска. Оце тоже 80, Да? Спина по 80. Внизу. Після 120 кг починає наганяти трошки сальця. От поэтому і сальцо таке. Трошки є сальце. Ну, воно і хорошо, бо в нас таке спрашують. Ну, а тепер тяжова артилерія по череву. Це вбираємо сюди. Це вбираємо сюди. Ну и сейчас покажу, яке 145, э, да? 145 гривень килограмм. Пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Начинаем. Нам надо его поменьше куски. И вот так начинаем складать. Ми холодильник не включили оцей, тому що е, дядь Саня варить сварки. Я його не включав, бо погано потім сварка тягнутиме. Поки варить, думаю, хай. І поэтому і не ріже, і варить. Ось такий. Ось такі кусочки. качерьок такий толстенький. то вбираємо в основному тоненький, а це такий серйозний почерюк. Так, і оце воно ще ж все свіже, ну, грубо говоря, дивіться, живе, це аби воно було підстивше в холодильнику, різати проще. воно. А так воно таке все як желе, ну а що поділиш? І його теж так же само. Вот такая получается. Вот такие рулеты. Ну хорошие, толстые сантиметров 5-6. Зараз, якщо дивиться підписчик з Сосоновки, це відео, який жде біля ворот, вже приїхав. Так що... так. Ні, ні. тут. Став так. Да, бо він не розріжеться, він дуже живий. Ну куди його це? А є любителі, забирайте. Фух, ну все, так. Всем спасибо за внимание и всем пока.